Ergue a voz o futuro e arrugas do teu cativerio toman nome de arelas eternas. Pola rúa, igualdade. Tes de ires a un fogar de feliz convivencia, na rúa, liberdade.